Un brillante científico de la Casa Mayor de la Educación Superior en el Paraguay se sumó a la ola de indignación que está encaminando hacia los cambios que deben hacerse por el bien de la educación en nuestro país, que como diría el periodista Hugo Vigray, debe volverse una causa nacional.